Na scenie znajduje się jakiś instrument. Czy go widzicie? Tak, tam jest Tu, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Za kotarki nie podglądamy. Ale ja się boję ognia i to tak poważnie się boję ognia. Potrzebne mi jest wasze wsparcie. Wyciągamy ręce przy ciebie, ręce przy ciebie, kciuki do góry. Ręce przy ciebie, kciuki do góry. Kciuki schowamy tu. sam dłonie. I trzymamy kciuki. Dobrze. Dobra, moi drodzy, musimy bardzo dobrze, bardzo mo mocno rozgrzać tą metalową siatkę. Jak poznać, że metal jest dobrze rozgrzany? Dotknąć! Można dotknąć. Co jeżeli bardzo lubimy swoją skórę? Zrobi się czerwony. Czy ktoś? Co tak, tak, czuć? Mrowienie. Dobra, mrowienie czuć. I przestać wygrać więc już nic nie będzie czuć. Proszę Państwa, trzeba opisać, co czuliście. Mrowienie. Czyli to czyli mrowienie, czy coś, coś innego? Ciepło, wy, wypadające z rury. Otóż. A to było słychać? Co było słychać? Szum. To teraz wszyscy e, ustawnie wydają ten dźwięk, który było słychać. Uwaga, uwaga. to Dobra. Dobra. Co się wydarzyło? Włożyliśmy rozgrzaną siatkę tutaj do środka. Siatka zaczęła ogrzewać powietrze. Co się dzieje z ciepłym powietrzem? Ucieka do góry. A od dołu jest zasypane zimne. I jak się ciepłe spotka z zimnym, to jest burza, bardzo dobrze. I robi się tak... I wszystko zaczyna drżeć. A na 3-4. Uwaga, uwaga. 3, 4... Burza! ma chłopcu piękne imię. O, to, to piękne, interesujące imię. Co, czy coś było czuć? Wibracje, drgania. I właśnie te drgania to są dźwięki. Słuchajcie, i w instrumenty... albo do Pięknie, słuchajcie, masz przepiękną rangę głosu. Twój głos może być albo bardzo niski, albo bardzo wysoki. Chcesz coś zaśpiewać? I dla ciebie, i dla ciebie. Dobra. Słuchajcie, ja teraz będę drygentem. Którą częścią ciała stoi drygent do publiczności? Wy jesteście dla mnie najważniejsi. Teraz. Uwaga, uwaga. A, dyrygent jeszcze ma jedną bardzo charakterystyczną rzecz. bójną bujną czuprynę. Bujną. Dobrze. Uwaga, uwaga, gramy! Pan próbuje jedną ręką, bardzo mi się podoba. Dobrze. Jest dość monotonny. Poznał melodię. Nikt. To no teraz zrobimy to z większym sercem. Jeszcze raz. Trzymamy. Uwaga, uwaga sercem, czyli upuszczamy z miłością. Jeszcze raz. Ta-da! Uwaga. Dziękuję za brawa, za klatki. Tak, i teraz będziemy robić was.